तन्मया दासोऽयं गृह्णामस्वात् समस्वा परमेश्वरः कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् हस्ते जलमादायो पृथ्वीयसायने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुवे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय स्वाराज्यं वैराज्यं पौरवेशं राज्यं महाराजमादिपत्तमयं समन्तपर्यायि सर्वशान्तादापराधापृथिव्यैशमन्त्रपर्यन्ता एकराटिति तदभ्येष श्लोको विगतो मन्त्रापरिष्ठालोमन्तस्यावसङ्गहे आवेक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवं सभासत इति विशतकृशतकृशतो मतो विशतावभृतविशताभम् भूमि जनयन् देवयेभ्यः ॐ एकदन्ताय विमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्नेति विमहे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् परम पूज्य भगवान आद्य शंकराचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है श्री शंकर देशिकाष्टकम सुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं करुणा वरुणालय पालय मां करुणा पालय मां भवसागर दुन हृदं रचयाखिल भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवता जनता सुहिता भविता भवता जनता सुहिता भविता निजबोधविचारणचारुमते रुमते कलयेश्वर जीव विवे भव शरणं भवये नीतिमे नितरां एव भव नीतिमे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम मो हमाजलधिं भव मे शरणं सुकृते धिकृते बहुधा भवतो सुकृते धिकृते बहुधा भवतु भवितापदर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय माम् भवशङ्करदेशिकमे शरणं जगति मवितुं कलिता कलिता कृतयो विचरन्ति अहिमांशुरिवा त्रविभाषि गुरो भवशङ्करदेशिकमे शरणं गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधि शरणागतवत्सलतत्वनिधे भव शङ्करदेशिकमे शरणम् विदितानमया न मया विशदैककला विदिता विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजाम् भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं शरणम् ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव